by the sounds I'm breathing in. deepest cause is lonely enak wow wow Miss, lupa berdoa dulu harusnya tadi iya. Naik naik dulu, naik lagi, naik lagi. Yo. Berdoa.